Y yo no quiero hacerte daño, pero... Pensaba darte todo, pero para ti no basta Te daba mi vida, pero sé que no bastaba Tantas promesas que nunca se cumplieron y yo fui el malo De la película dijeron, pero tú Jamás me comprendiste, jugaron conmigo y no sabes qué triste saber que fuiste con alguien que quiere tú despiste. A mí que buscaba que no anduvieras triste porque siempre me tomaste como un chiste. Yo por ti dejé todo y así me agradeciste. Ya no tiene gracia que tú vuelvas cuando te quedes sola y para siempre triste. Yo daba mi vida por ti, pero a ti no te importó. Tantas peleas que quedan en recuerdo también de amor. Son cosas que pasan y que se olvidan Quedan en mente canciones y momentos que matan al puto corazón Quisiera escribirte por meses pero se me gasta la tinta Como la veces que me ignoraba, aquí pensaba ya no eres la misma No te bastó la canción, en los recuerdos, los momentos, todo el tiempo Que se llevó el tiempo y no me arrepiento de haberte conocido De lo que me arrepiento fue de andar contigo Quieres que te perdones pero no intentas cambiar Yo no tengo sea tan grande la puta necesidad Que busques a alguien más para llenar más Ese vacío que no te pude llenar Porque nunca me diste esa oportunidad Así que por favor ya no vuelvas más